back a year ago serta tuan-tuan dan puan-puan sekalianlah yang sudi hadir pada pagi ini alam maya okey bila kita selalu di alam maya ni kan susah juga kita kan alam maya ya kan Jojong kita pun dah tahu di mana kita punya proses pendek ya walaupun pendek tapi kita dapat tem- pergi satu tempat yang sangat uh, eh, banyaklah yang tidak tahu tempat ni kan atau semua orang kampung macam ni ni eh, kalau kami bukan kami anu lah biasa juga kami kawasan ni sebab ada program apa ni kesihatan di sini okey Okey, untuk pagi ini <clears throat> saya akan bercerita mengupas kan? Kita kata kurung pun kalau ikut kurungan kan PKP itu kan dia di bawah pelaksana undang-undang. Cuma dia punya asas tu undang-undang tu 2020. Kemudian dilanjut lanjut lanjut lanjut lanjut tujuan apa? Tujuannya tu kami lah orang yang pertama divaksin sampailah ke hari ini. Okay. Jadi kalau kita tusuri semua ini mula-mula kita PKP tujuan dia bendong kita punya pergerakan supaya tidak berlaku penularan yang drastik okay? dia sangat penting dalam kehidupan kita cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok SOP terkini mana-mana pun pergi semua kena sebut pasal vaksin masuklah kedai mana pun masuk restoran cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok apa kena buat atau tidak mana yang tidak lengkap apa boleh buatlah. lah Kena belilah tu tapau makan di rumah. Apa boleh kasih <coughs> mesej tu lah. Jadi macam mana pula dengan uh, ah, gunungan orang tua yang tidak mempunyai kemudahan telepon yang yang canggih ini. Jadi anak mereka dibenarkan ataupun dilarang memasuki mana-mana premis. Terima kasih. Buku tu, buku yang disediakan, dia tetap juga kena scan dia punya suhu tulis di buku tu. Okay. Sepatutnya hari ini kalau semua orang sudah ada apa tu, tidak tinggi tetapi kolesterol ini ada dua jenis ada kolesterol yang bagus ada yang tidak bagus burung puyuh ini dia punya kolesterol adalah bagus di mana kolesterol ini digunakan dalam badan kita untuk tapi burung puyuh ini dia, dia kuat dia punya daya tahan terhadap penyakit kuat jadi kadar kematian pun kurang ha, sekiranya penjagaan kita cantik semua ngam dia punya kadar kematian adalah amat kurang okey dan burung puyuh ini dia punya tempoh pembesaran tadi saya cakap dia mengambil masa yang amat singkat. Jadi dia punya berat pun kan kalau banding dengan pembesaran ayam nisbah dia lebih cepat besar Dalam dari 16 hingga 41 hari lebih kurang 20 hari itu kamu boleh takai sudah. Terima kasih. Okey, uh, kenapa kami dijemput hari ini? Sebelum tu saya kenalkan dua nama saya, Puan Noraini Madin dari Jabatan Veterinar Papua. Mungkin banyak yang mengenali saya di sini, hasil daripada aktiviti bancian ternakan hari itu kan? Okey, uh, sebelum saya memulakan tu, saya ingin bertanya dulu, di sini ada beberapa orang. Okey, okay. uh, eh, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, penyakit ternakan Yudha, demam babi Afrika. Penyakit ni dia hanya menjangkiti ternakan babi tau dia tidak akan menjangkiti lain-lain ternakan, kerbau, lembu, tidak. Dan tidak juga menjangkiti manusia. Tetapi kesan dia besar sangat. Besar, besar, sangat-sangat besar. Tapi sebelum saya bercerita tentang kesan, akan nampak uh, babi akan demam. Demam panas. Okey, dia orang akan kurang selera makan. Dia akan start Bila sudah demam panas, dia akan kurang selera makan. Lepas tu, haiwan tu akan lemah. Dia berbaring saja dia berbaring uh, lepas tu dia akan berkumpul satu tempat saja. ini ada daripada uh, jabatan sendiri hmm. di mana binatang peliharaan hmm. uh, yang besar lah hmm. babi mungkin kita boleh libatkan hmm. kerbau hmm. kerbau yang memasuki kawasan orang yang hmm. bertani ataupun bercucuk tanam hmm. kita cerita tentang haiwan berkeliaran okay? haiwan berkeliaran Haiwan uh, undang-undang uh, kecil bagi haiwan berkeliaran ni dia dipegang oleh majlis daerah penguat kuasa, bahagian penguat kuasa. Kami hanya memegang undang-undang enactment kebajikan haiwan. Kalau didapati haiwan tersebut dianiaya, dipukul, dicederakan, kami baru kami masuk. Okay, kalau macam ke, uh, kerbau berkeliaran, jalan-jalan, ingin mengerjakan orang punya tanaman tu, selalunya kami akan menasihati mereka untuk pergi kepada majlis daerah ataupun benda ni dibawa kepada perikat kampung dulu, ketua kampung. Oh, ketua kampung. Selesaikan secara kampung dulu. Okay? Hmm, kalau diikut sebenarnya sebaiknya dikurung. Tapi kita pun faham sekarang ni kan kawasan mana ada mau dikurung setiap kawasan ada rumah kan. Sebab itulah untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian sini ya, kita di Jabatan Perkhidmatan Veterina ada grazing reserve, tanah reserve rag, padang ragut terpuyuh dan juga daripada veterina ya yang berkaitan dengan ESF. <coughs> Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, program ya, program sepakat komuniti pada pagi ini ia merupakan program ya, yang dirancang khas oleh jabatan kerajaan khususnya jabatan penerangan ya untuk kita saling bertukar-tukar pandangan dan juga mendapatkan maklumat yang sahih seperti yang ada tadi ya kita jemput pegawai-pegawai kerajaan ya kita jemput agensi-agensi yang ada kaitan yang memberikan apa ini eh, kebaikan memberikan keuntungan kepada kita ya untuk kita kongsi bersama maklumat ya karena kita yakin ya apabila kita panggil pegawai-pegawai kerjaan seperti ini mereka akan menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih berbanding ya kalau kita hanya akses di internet ataupun kita membaca di mana-mana tulisan ya karena sekarang ini berita palsu itu lebih menarik ya daripada berita sebenar ya kalaulah ya macam yang disiarkan di dalam mana-mana internet siapa yang ambil vaksin boleh hidup pilihan ini akan tidak ada di dunia dan hanya tinggal 2 bilion penduduk dunia. Jadi kita jangan percaya, ya. Kita jangan percaya dengan berita-berita seperti ini karena tuan-tuan ya dapat hadir ke majlis ini pada hari ini. Ya, uh, saya baru juga berkhidmat di pejabat daerah ini. sebelum ini saya uh, berkhidmat di pejabat daerah Tuaran di mana suasana di sana saya juga uh, mempunyai peluang untuk melihat kawasan-kawasan yang seumpamanya yang mana di sana itu adalah uh, kampung Kiulu. Kini ini saya nampak banyak potensi yang boleh kita tiru dari uh, pada daerah Kiulu. Dia cari siapa yang belum kena vaksin. Selepas tu kedua kali dia cari di setiap tiap rumah tuh berapa orang yang tidak kena vaksin dan selepas itu dia cari siapa yang kena vaksin daripada luar jadi saya sangat berbesar hati karena N27 Limahau karena selaku tuan rumah yaitu daripada Jurnal Limahau saya juga ingin mengucapkan terima kasih di atas ah, hadiran daripada semua jemputan dan terus sekali kepada timbalan pengarah jabatan ah, penerangan kita yaitu Saudara Harun Mendesa dan uh, beliau ini juga tidak asing daripada saya memang sudah kenal semasa uh, kita punya uh, outreach program di kampung uh, uh Sumadon Dewan Masitun baru-baru ini beliau juga sempat bersama-sama dengan kita dan uh, tidak juga uh, kurang penting dan saya hormati yaitu yang berbahagia Tuan Pegawai Daerah karena studi hadir walaupun saya tahu beliau sibuk dalam uh, tugas beliau di uh, pejabat dan juga di sekitar daerah Papar. Dan seterusnya dipersilakan James. Dan seterusnya dipersilakan Tadius Kogit. kasih lagi datuk dan seterusnya kita mempersilahkan dan seterusnya Ketua Kampung Belitikun dan kita kembali pula kita terus dan yang terakhir kita berselat yang diterima pada tengah hari ini ataupun petang ini dan yang terakhir dan nombor 2 sangat nasib baik jadi ini 41 jauh Niko ada Niko ini bukan penyanyi eh Niko ah okay. Eh. sebab itulah adik yang sudah menerima nah tadi ya eh. nah berat berat berat 53 siapa yang kenal Yastina Belani eh, yang sudah menerima tadi itu. Yastina. Ah, anaknya skuntuk, ya. Ya Rizki. Tania ya, Tuan. Bukan nasib saya lah. Nasib GPKK. Tahniah Kaibian GPKK Kaibian Tahniah sekali lagi kepada penerima dan terima kasih kepada uh, pemimpin-pemimpin uh, kita yang menyerahkan uh, sumbangan ataupun hadiah untuk